Três antigos jogadores retornarem a uma missão, ser vilões assustadores ou buscar a redenção. O local seria onde, para conter uma combinada? Abrigando cada conde, Romênias não estás. Cada conde deveria seus pupilos escolher, e munificaria até a fusão aparecer. Enquanto munificasse, não poderia votar, e do que se buscasse, não ia participar. Como em outra temporada, para na fusão chegar, uma entrevista terminada é preciso esperar. Quem três pontos conquistasse, ídolo disputaria. Quem a nenhum agradasse, punitivo aguardaria. Mas só seria punida a última derrotada. Brubs foi então traída e Vic deu a sua cartada. Para o ídolo obter, os caixões você abria. Trigo que prova vencer, noutra aplica vilania. Mestre não espera nada, dá vantagem abre mão. Jairo parte disparada e ataca a moderação. Lupe perde <laughs> todo dia, mas espera que melhore. E recebe em vilania a visita da Kiori. Lealdade é delicada, como um fio de nylon. Liliek é, é testada e pergunta quem é Milo. O motim desperdiçado, a fusão adiantou. Fim da loop declarado, que recomece o show. Não parece muito forte na fusão a lealdade. Traições, flip e sorte dão a continuidade. Os lobos inteligentes eliminam alguns rivais, mas não é suficiente, também ficam lá para trás. Na final equilibrada, Raio Otávio e Romão. Quase acaba empatada mas Otávio é campeão. Bruno Split vence, disso ninguém duvidava. O Split quem vence é o Lemes que roncava.